oh udah nyala juga Kenapa dulu nih teman lagi nih hai gelap masih pagi terang banget gelap-gelap terang udah udah rapi abang mah di atas ya nyari listrik listrik dapat saya, Udah lah, Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. udah buka udah buka dapat juga nah ini namanya ya namanya USB WiFi wah susah banyak nyampe begitu sampai malam malam bisa dipakai ya selamat malam kita jumpa lagi salam buat rekan-rekan semua oke jangan lupa di share komen ketuk loncengnya Sampai jumpa, salam sejahtera.